Gaga. Et croyait que j'habitais à Hong Kong. Elle m'a pris pour un kikong. Quand je joue avec elle au ping j'entends sonner. Dis donc, veux la porte, mais dis donc. Qui je vois, c'est le piton Quand veut me parler, c'est le chichong. Ma chérie, tu vas me tuer. Jakali, Kali Gaga. Kong Kong. Jakali, Jakali Gaga. Elle adore ça, fait des restos Elle adore ça, fait des maquillages Elle adore ça, mec tu vas te ruiner Elle adore ça, tu as laissé ta famille Tu es derrière les Jackali. 5 étoiles c'est ta vie Chante pas ici, à Paris Jacali, Jackali caca Jacali, Jacali caca Jacali